raja musim mange bukaja pusao kena bali bukaja pusao ke biwatu bukaja pusao nai bali bukaja pusao lepo bali bukaja pusao bangarunu bukaja pusao bangabea bukaja pusao lipi batu Lai masa bukaja nusinange biagoi are Lai nitu ae, nitu bolo, nitu batu dikamnya ngapasikai ulungimi ku nusunange ni nisuwolo itu waktu di kami ngapasa waktu nabe tau nabe kohda dan dana aga kami depera kami hada dana rugolo tau tukunu ture namo niko hada kami faimi bu kajo nu nange, ni mati o matange mai si dutu pengen dulu lah pengen asane anak bumiu di kami nengongani gai ko batu nabe di mai gasi mai desa me lima taga mai paku satu bela banga di kami nengah si imiu ka me bu kajo nu sinange 걸어까지 타는 간단하게 Vậy bạn này bạn cực lâu cái từ thời là cái gái di dari hisum lima alai untuk batu dari kiat Kami di Jordan ada mukro kok. Thank you. Bye bye, play. Mari. Mga datil. Wala ito dia. Oh. Wala ito dia, gusto na ka. Yung kaya dia piya ka Ay, na kaya karuan mo. Kalau itu nak berapa? Hai, jangan sampai kayak pasti kamu lau menjadi apa? thank you Cadê mais? เปกับไปนี่ที่ขจิกูอาะปะมิวปะเพงามาซานาซามิวไม่ดีที่บอกกูบอกูไม่พอคำนี้ว่าจะบิโมโลเพล่าคำนี้ว่าจะเสด็จมาจูอยาคำโตโตงานนุบัตุโบสูรูบัตเป็นยมอกสาอนารบโลอยาคำโตโตนุบัตุโบมาจะจุจูพังจูรูละพังอาซาอาจจะดังมันิดังมโล Mata vai polo. Pate pe ulu. Apa sih kah? Penting kah? Ulu Tuan kah? Bulan bapa. Ulu jamak kian. Bapa ulu jamak. Ulu jamak. Kucu jamak. Ulu jamak. Baik. Kau kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun tua kan? Albe. Kau bangun tua kan? Kami dia orang tua. Orang tua. Baik. Jamak. Mana ni? Apa? 지레 좀 나가야 돼. 그냥 집에 대놔 둘러. 안 봐. 뒤 không? 에이. 펑크가지. 그 일라 파마가. bukan kami paham kau ini làm molo bài thuốc này chứ quả đấy mà các cái mặt các cái bolo các một kiểu các cái sao tao có kìa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 Aqui, senta. Mickey. Oi? Mickey. Ya, kau hai, hai, kau kami pernah kau. Kami juga tubo. Juga tubo sao dan nuro. Ya, kami yang masa bukato. Bukato pusao kami batu. Bukato pusao tenabari. Bukato pusao lepubari.

sawa matapapeo na baulu mulagu sasa mimatala nabar kita komen matpako titi pau hinga le kami naba kami pau kami baca bibi moro pela kami lari chadu chadu ya kami bang kami bibi masalah soal mama lekor खावे खावे कजिया खावे जले खावे डाला खप डाला खप के कटा का नीली खपड़ी काटे खेली खप नहीं आता फन खप बन करू ये छे को खप मटरू हम भी बड़ा खप खाता Go. Thank you. chạy cho trong chạy menari kita bisa mengambil bagian untuk bantu Sehuna Zamai ukurnya Thank you. Bobby. kita serahkan batu berdua untuk berkelanjutan terjadi. setelah ada bulan juga dan juga mungkin bunga buka kata. Tosi. Tosi orang nggak boleh baik kita eh, khas aja eh, terbaik. Dan traktor bisa hebat 哎，你该骂我的？ mula liba. Jadi kita gitu, go nanti kanda kita tugas robadi gai go lo ketua lo ketua ada ana pun pun lo logo da ini meja bayi. jadi be mokka bhago nawe muka be puja mar ki ada ana untuk tahu go liba eh, dia ada anjot ren go nou, ne, sou si sou kou pa pa, li baki, dewa kartu Persiapan lo perlengkapan itu tapi perkenalkan jadi hari Sabtu kegiatan dah hari koin mula mulanya kita, kita hari ini akan berlanjut jadi kita mungkin khanega jika mai sakul batu kita khanega menggelak di selo ah, bagi kita yang ada di sini mungkin ogelah kita kau bermain dengan dia Kena malam ini mungkin ada lembur. Uh, eh, kerana besok direncanakan remi. Besok ni lezat remi. Jadi butuh tenaga. Tak kau bukaco. Jadi akan besok kita hadir seorang ai. Ini ada binegak eh. mungkin kita hadir gitu ke cara lima kilo mode dari kampai da oka beoka oka ke bisa hadir untuk pera merzo mai karena ini sudah kegiatan-kegiatan ini langka bolong baik kita kobe kita surah kobe kita latih jai go tekoreko baik latih baik untuk coba lebih lebih bagus lagi jadi mer Tejai Noro jadi roba kita terdapat kegiatan deh. Jadi itu saja. Nah peroba peroba ya. kita kerja. Ya. ini sesuaikan dengan apa क्या ठीक है देखो प्रांत लेकर भाई danu kita terus desa so selain hoga dia dia tukang dia mati gugur hoga tetap dia go ditemani Akuriga con sih, Untuk itu kan permainan kapal itu sukses विद्युजमा महोदय geser berarti laut yang laut yang amar amar iya, nanti apa-apa, Bapak Daniel 2 bisa atur itu menunggu Bapak Rufi coba load kembali dari atas Eh, ngapain ngapai bapak-bapak yang ada di depan ini coba kita minggir sedikit dulu Bapak Rofi coba note kembali dulu ah minggir dulu minggir kiri sana, kiri sana, kasih bebas Naka tolong bantu nakal ya. Masih ya, ya, begitu. Nakal, nakal. Hai, mai hoda, mai hoda. Jaga pukul, jaga pukul. ikan ya kita hentikan dulu tolong yang lain tidak boleh ribut supaya yang tukang atur ya pelan-pelan

Mari kita bersihkan ke potongan-potongan atau buing-buing kayu ini. Kita taruh di kumpulan di belakang sana supaya uh, para penari boleh gerak bebas. Nah, karena dia tarian ini lagu paru-paru. Nah, jadi tolong. Ah, kamu rasional. Kamu rasional. Iya, oke. Okay. Nah, rasional. Masuk mata rasional kan nih kak? Nah. untuk itu makanya ah, anak-anak saya yang ada ini mari kita bersihkan ke potongan-potongan atau buing-buing kayu ini kita taruh di kumpulan di belakang sana supaya Eh, para penari boleh gerak bebas. Nah, karena dia tarian dia lagu paru-paru. Nah, jadi tolak. Jadi saya saya teman. tamam. Saya aja apa dia apa dia oi maka dia untuk mama mengawal yang dah tu kiri selain itu kita juga menjaga sampai tiga buruknya nanti new meja mega kita dilanjut dengan kita punya kegiatan jadi kita mau ke sana mau kita istirahat dulu Hah? Di Hah, dia dia dia, dia, dia, dia, untuk sesi pelayan, sesi pelayan dua air kita bisa antar untuk memang mama dan bapak-bapak dan ada relatif. Ah, tidak, tidak, tidak. Nanti bertempatnya di rumahnya mama ini. Sekali lagi untuk sesi pelayan, baik air minum maupun motor, kita bisa melayani mama-mama maupun mama-mama kalau kita selamat berlaku. lihat lagi gën a kii nii rek tubu Papa Sale tubu Papa Sale kii ave mono sey tolong tolong tolong kita olah marunga lebih cepat lebih bagus toca Toka laki tubu Papa Sale kii ave baik lebih cepat lebih cepat lebih manusia अपना दोस्त